こんにちは、粟田洋介です。ちょっと小さいスケッチブックがいっぱいあるんですけど、昔よく移動中とか、ペンとかで絵を描いていたスケッチブックの一部なんですけど、なんか今見ると結構面白い絵がいっぱいあって、これは5年前に電車の中でボールペンで描いた絵です。今日はこの絵を元にアクリル絵の具でちょっと変えていきたいと思います。 今キャンバスはこの小さいのに描くんですけどこれよりちょっと大きめのスケッチブックにちょっと修作をしていこうと思います私はここ何年も修作ってしてないんですけど久しぶりに修作をしようと思います修作を描いてから本番の絵を描いた方がやっぱりアイデアが練り上がるのでより完成したものが出来上がるとは私個人的に思うんですねとりあえずちょっと修作を書いていこうと思います この絵からこんな感じのイメージになってきました。で、この辺とこの辺のイメージをもうちょっと膨らましていきたいので、さらにもう一枚修作を描こうと思います。なんかめんどくさいんであんまり描きたくなかったんですけど、なんか描いた方がいいような気がしてきました。 ここから、こうなって、こうなって、こうなって、ちょっと見づらいんですけど、ここに鳥が2羽いて、羽がちょっとあるんですけど、この羽をもうちょっと、わーってしていきたいと思うのと、でここ人がいて、魚がいて、目が3つ並んでて、ちょっと収作しててのポイントがそこですね。ちょっとこのキャンバスを貼らなきゃないんで、さっと貼っていきます。 感じに出来上がりましたなんかちょっと最初の絵に似てる気がしますですがこの顔のところ修作でこんな感じにしてここのところこんな感じにしたりここのところが鳥になったりでなんかちょっと両脇鳥にしようと思ったんですけどなんかバランス的に良くないのでここに手を描きましたまあここ何年も私は修作をしていなくていきなり本番で描き始めます いきなり本番のいいところは大胆で新鮮な絵になるということとあとは私の性格にも合っているので修作とか下書きをしないで描いています何年も前の話なんですがもう修作をするのが当たり前のように修作を描いて絵を描いてたことがあります でちょっとスランプみたいになっていた頃で修作をするのに、うん、どうやったら完璧になるか慎重になりすぎたっていうか修作をしては直して修作をしては直してって感じでなんか先に進めなくなっちゃったみたいな時期もありましたしそういうこともあって私は修作とか下書きとかしないでいきなりバーンって書き始めることにしましたそうすることによってなんか慎重にもならないで思いっきりも出るしその下書きもしていないので何かに沿って書くこともなしにその時思い浮かんだことを を次々と表現できたので修作や下書きを何年も書いていませんでした修作を書かないでいきなり本番でもう何も書いてないキャンバスにバーンって表現して次々アイデアが出てくるみたいなことができるようになるのに結構慣れと時間がかかりましただからいきなり書くっていうのもなんか一つのスキルだと思っています